फाइल मिलेगा तो आपको उसको जो है एम थीम एडिटर से एडिट करके अप्लाई करना पड़ेगा तो ये सब चीज़ आपको पता ही होगा नहीं पता तो हम आई बटन पर उसका ट्यूटोरियल का वीडियो दे देंगे तो आप उसको वॉच करके देख सकते हैं आप इसका होम स्क्रीन का इंटरफेस देख सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन में आपको मिल जाता है यहाँ पे टाइम स्टाइल है यहाँ पे आपको जो है डेट स्टाइल कम्प्लीटली चेंज मिलता है जो कि सेंटर में आपको मिल जाता है बात करें स्टेटस बार की स्टेटस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको network icon battery icon and VoLTE icon आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते हैं काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये थीम तो आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सेटिंग के इंटरफेस पे तो सेटिंग का इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम और ये थीम जो आप देख हैं इसका भी सेटिंग के अंडर आप देख सकते हैं कि आपको ट्रांसपेरेंट में मिल जाता है बात करें इसकी डायलर पैड की तो डायलर पैड भी आप देख सकते काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ आपको मिल जाता है इसमें और डायलर पैड हमको काफ़ी पसंद आया इसका जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बात करें इसकी आइकन की तो आइकन भी हमको काफ़ी पसंद आया इसका जो आपको काफ़ी छोटा आइकन मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है तो हमको आइकन भी इसका काफ़ी पसंद आया बात करें वॉल्यूम पैनल की वॉल्यूम पैनल में आपको थोड़ा बहुत चेंज मिल जाता है जो कि आपको सर्कल में मिल जाता है बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको जो है एक सिंपल सा लॉक स्क्रीन मिल जाता है जो कि